anyako ku kifo ekyomubaka ow'okukiikirira ekitundu wano ekya lubaga north wabula n'awangulibwa munna nup abakari kawalya munnange ensonga zino e, betty olive namisango kamyatulyomwe nga minisita ow'ettaka ebyamubuukiddeko wali eri mu paalamenti ababaka bakulembeddwa mpateka mwagafa nga baleese ekiwandiiko ekigamba nedda um, akakiiko akali mandated mu ssemateeka ke ka uganda lands commission ye bino kabyewakanira dda bwe tunera ssentebe waako omukyala beatrice byenca nyakaisiki ensonga zino taziri wakati mwe kati mu bijjawa we batyo ne basindikibwa ate mu kakiiko akeeno akembalirira Eh, bajje bongere okubimulungula twabalabye olutalo o oh, banange e ku palamenti wali nga bet olive namisango kamya tuli omwe saako n'omumbejja owessaza lyenkono ng'alikiikirira mu palamenti princess passis namuganza minister ombeza avunanyizibwa ku byettaka naye yajjidde eddala kati n'omukyala wali omanyi ministry eno bakyala kati ekyabadde wali eri kale sijja kiyingiramu nnyo nezo ensonga nezibeeraawo kakati tubadde tukyali awo constitutional amendments ate nga bagamba nti no aa akakiiko akavunanyizibwa ku nsonga zebyamateeka akakulirwa omubaka jacob max oboth oboth munange kagala kulaba ng'ate paalamenti emaliriza okutuna ennongoosereza mu ssemateeka mu nnongoosereza zino mulimu okulaba ng'ate ebisanja <laughs> ebisanja ebyomukulembeze ow'eggwanga oba tukomyawo tam limits kibeere nga ate tamlimits kwegamba omuntu anaafugiranga ebisanja bibiri aha olwo awumule ekirala okubeera nga n'ekisanja kiyinza okugaziyizibwa kiwerere ddala emyaka musanvu kakati nga tukyabitunuulidde ebyo tugamba kino kiri kitya omukukunavu eh, bagamba eh. bagamba abantu nti mbugo bweyogera bakuwulira uh-huh. naye ate nze ebyange tebabiwulira eh. Eh. naye nze byosirayini yange mm. mm. that's why mwembaleka this is not a wikire review mm. program wikire review ebandala nimbadde nzija mumotoka yange nenkuwulira this is where you journalists make a very big problem munsi buli omu alina gye yava nalaba lukwago meeya ngaataddeko ekipande meeya waali ye museveni tabeerawo yeomuloodi waali ye pulezidenti abeerawo kati onyonyodde abalamuzi bano baavaawa baavaawa baavaawa Yes. Do you believe that the examiners who mark your neighbor exams don't are not teachers? Basomesa. Yes. Mm. But we assume that they have integrity. Mm. Neto inagenda mu Uganda ogambe nti ba examiners bajja kuva Kenya. Mm. What about schools? Which offer their space to examiners? Ngesomero, liyakole ebigezo, neziba gamba bayu nebo, nti mugololele wangi. Mm. What happens? So we should look at these judges. Botani kwa baso mono ya vaono ya vaono ya vaono. Bobi wae nisa imbiranga kuku mkolo kwa M7. yayimbanga nga musician ye exactly so history does not matter history does not matter when you see the judges we are talking about a government that has been in power for 35 years teri atagiberangamu mm. naye ate bo n'emyaka gyabwe tebagikolesesiza bani aba gavumenti mm. by today after 35 years mm. you would even have bishops, sponsored bishops. You would even have lawyers, mm. abamwe. Tebabikola, bali mm. ba sent. Kati nze bubudde bwange sibuyina. Mm. Nze soogera everybody kyayina okumentingako. Never. Nze njogera ku kintu ekibalemye. Tekikazange mmwe mulina obudde ne mulina ebirango bingi. nemwina audiensi yamaanyi kati nze bwembeera wano mmanya buli porogulamu ngimanyi mwe muli kulevemu negundi tv yambuga mm. iundestand kakati the most pertinent issue in uganda mm. gyembabuulira ekikwata bantu mm. because ebyo byonna byemugamba jajiments biki hmm. ekikwata abantu kino hmm. bebawambira ne mu droni yes thats the most important issue hmm, nsonga nkulu bino byonna ebyomwetemuli is not there ebyo bya jajiment byaki byaki when i get time i can explain those issues naye nze nina omukisa bwentambula n'obutabo bwange buno mm. bwonna bwange mm. obutabo bwange bwonna bwani bwonna bubwo omusajja gwenasi gwe nayagala ennyo mm. nga nakamulaba mhm. bane temwalaba kwamanya mushega nwa amanya mushega bwe yali mu minisita ebyenjigiriza nedda nze when the president was being sworn in nali ku palamenti uddi naye enyonyi gye bagamba erikoputa Mhm. tije tukubire ku parliamentary gundi yao mm. nali mmanyi abagivuga sokolinde nga wabamanyi oti ati nze ndi muto hey. Eh. nze ogera otwa tamanyi <laughs> baziriyo tamanyi sokolinde bali <laughs> abasajja bonna bakumanyi i remember very well hey. Eh. three things struck me mm. in 1986 mm. at parliamentary building mm. balangirira mm. gavumenti ya haji moses kigongo nti tulina omusajja gwe tulonze mhm. mushanga mushanga mushanga wozerekekyala ati makerere university mm. eyawandiika eh, nti mushanga mm. nga gavumenti yabekera pulezidenti agenda okusayininga e nairobi two things happened in uganda mhm. okera olutwa came back to get his ceremonial uniform tito okero lutwa earlier two days earlier mm. okero lutwa had addressed what he called an audience of wataka mm -hmm. elders mm. nabagamba museveni has moved his troops to ka wano guno omugga katonga mm. i cannot sign because i'm creating two koreas mm. okero lutwa mamala okusaininga endagaano nagamba nti museveni musota mhm. ninatowa meno musota ngugjemu amanyo nti agugjemu amanyo yes mm. kakati eyowali e, e, e, nawandika mukitaba kyange uganda through the storm 80s mm. detailing daily activities towards kalinali nsubuga yasaba papa namukiriza agende atabaganye abalwanagane nairobi mm. after two weeks the cardinal came back mm. naga nti bali batyaŋŋana bwoteesana bano kino tetewali ezo baziyita peace jokes mm. cardinal nsubu so you have been around mm. kakati what happened nti omuntu nowe amanya mushega yali tamanyiddwa mm era kigongo bwamala okulangira gavumenti ye emasaka mm. bafulumya mumawulire mm. ti mu gavumenti ya kigongo mulimu omusajja gwe bayita mushanga mm. mushanga alabika yali akolagana n'abayeekera naye ngaali makerere era yafa ndowooza oba yali ku embasi oba ne bamwana obwadivaisa profesa mushanga bwe tugenda uh, ku ceremony function ku parliament mm. they shifted from one room to another dwachi kakati ndati bali bayekera <laughs> eh. kakati mm. tandakwire asoma amanya ku parliament one yali clark wa parliament hey. Eh. hey. tandakwire yawandika ebaluwa mm. najiwa president mm -hmm. kuulikola ensobi nolonda kadago olibofudde I have the letter. eyatanda mhm. kwiri mhm. naye museveni ayina enkola eri bweri <laughs> bwomugamba ekigambo akola opositi eh. namala okulaba oba oli mutuufu eh. tanda kwiri recommended eh. kadaga yali deputy speaker nibamufuna switi nga nagenda ne zimbabwe nasoma masters mm. yes kati bwetuba tuli ku parliament awo mm. i remember three incidents mm. one tanda kwiri started reading names of ministers. Mm -hmm. Museveni was watching there. Mm. Nagandi, Professor Mushanga. Mm -hmm. Professor Mushanga abajja okulayira. Mm. Museveni agamba, this man is under He's appointing his own ministers. Mm. Amanya Mushanga. Mm. Mushanga was humiliated there. Mm. Tagati? I think I should go and announce. A swearing in the president is the chief justice. Eh. mr justice omolokero chief justice wa uganda bamwitanga aleni nga muzungu mm. naye nga envuma museveni yavumamu abazungu mm. how can you tell us that zeka victoria was discovered by speak there were people here before mm. era bwe yali akola mu speech eyagamba some of these people who cannot be policemen in their own countries they find their way here as judges allen yali muserikale wa polisi allen teyalabika hmm. okero lutwa yalonda allen kubwa chief justice nalonda ne kayondo kubwa high commissioner e bungereza era kayondo yawabira gavumenti nga batutteyo ono omusoga yani oprofesa yaliye makerere hmm. kayondo nawabira gavumenti nagisaba pauni emitwalo munana tinagalawo mm. nakulozinga kyembazi zange naki mm. i remember otafiri otafiri baleeta bandi yabwe eyabayekera mm. otafiri yeyayimba nga lwaki yayimbamwata gwanaka mwenga nzenga wendi <laughs> kakati what i remember also nti otafiri president bwamala okwogera nagamba otafiri go to kigali mm-hmm. otafiri namuga there is no flight to Kigali flight mm. flight mm. get a tank of fuel and drive to Kigali mm. Museveni yagenda Congo ewa mubutu mm. okuwa okuwava mm. president Museveni abava ku madala ingire motoka zeni bamukwata bani andi kakati afuse presidenti president. ate waliwo crisis ya naku bili kyobola baba wangulanga bili mutano Eh. musabe nagana obwa president antiru ngena ala sekiriza that's why we celebrate the 26 i was there nata abamfe batuganto lokuba lwali lugwa ah, nuno nakulwa amini lwa eh, but god god god yali akugamba <laughs> eh ako kande mbaho kotegera so, wakati eh kati nza i remember very <laughs> well eh nenyo nji bali bali so kutukubira awo mm. uh, ku parliament i remember mm. mbe manyi bulungi mm. kubanze natandi kukuandika mwuri mchinana mm. 1980 I was a reporter mm -hmm. that's why I know all these people mm. kakati mbagama otugambe ne bamuwamba awo nga ndi lwaki njagala amanya mm. mushega uh -huh. amanya mushega yali musajja muzibu nnyo amanya mushega yali misalo ko government nga mu ministry nga beti bigombe ali mu prime minister's office eya kiseka ne basalawo bajje containers mu kampala bazitwale wali weziri mm. kati kiseka nalya sente amanya omusiga yakuba beti be, be, oyo beti bigombo oluyi mm -hmm. amanya omusiga mm. amanya omusiga nagenda okulambula amasomero nga mm. minister of education mm. nasanga omusomesa atalina musipi najjamu omusipi gwe nagumuwa mm -hmm. amanya omusiga ate etamanyi abahajja tumukwaya abandi amanya museka nagenda naye and my newspaper at that time was the strongest newspaper baitambabatya kati amanya museka nabagamba mpaka hmm. batubye enkoko batubye eki batubye eki amanya museka nasirika nabaga gwe bakubye eki nga tebikwatagana nabiro hmm. amanya museka hmm. kakati amanya museka yagamba history does not repeat itself mm. is only fools who repeat the mistakes other fools made earlier mm. in the past. Mm. Amanya Mushega, yari Minister of Education, nagende makerere, kwa liyo Professor Senteza Kajubi. Senteza Kajubi, kwa liyo Professor Livingstone Walusimbi, bata andisebi ya Buganda. Mm. Eh. Eh, gondi babayitanga batya bazukulu babuganisa maybe kibe babitandika emagere kaagati <laughs> oba ani yakyala emakerere oba kabaka yakyala emakerere sente zakaji binafukamira amanya musegana this man is unfit to lead a national institution mm. amanya musega twamufiirwa nnyo singa amanya musega ti that time bamutwala ku secretariat mm. ee ni alimu na yama nye mshagechamu kuba nga minister education bali itako wa schools biingira mwifye dini mm. nga kwa schools singo ugunjazi waba kuristayo haba katulichi gundi na amu petenta bishop we oni waka umuro we <laughs> mbala ba zemba dena masajja wano febere long time but they don't know me many of them forgot me tewa mani they don't know me eh. kakati amanya musheka yagamba history does not repeat itself is only fools who repeat the mistakes aria fools made in the past katigamba buulire ngenda basomera butabo busatu nibetulilinga kuba we have an hour hmm. mukuba ebirango mukola kyenabaga nti ebirango mm. tax over tax these birango you don't pay me anything e ebirango ebyemitwalo atano biteeka ku miliyoni mubadduke mu mawulire 40 must be ebirango 60 ebagonda hmm. kaka nabagamba eno situation eggwanga liddayo emabega bizeemu eggwanga izeka human being hmm. bwobuuza bebi nti olimera ebirevu akuddamu ki <laughs> do you know that many boys Eh. twagerange muvu netufukamu tumere ebirevu eh, ate kati byetutawanya eh, omuganda akugamba mm. ti omukazi omukadde bwaba yisiganya n'omuwala omuto mm. omuwala omuto amugamba nti vamuse kufumisa ebbeere namugamba nti waayi nelyange lyaliko etto kakati esituation yemages mm. kakati bwotunulya histole ya uganda wea in 1983 Mm. amuteringeyo tuzzeeyo mu lukumu lwenda kinana mu esatu situation nga bwe yali the situation obote feiry to solve mm. naba neyinza obbalema mm. feiry ya to solve a simplistic solution ebyo byokwatakwata that my topic of today kana kataba nakawandika ddi bagamba ombuwandikirawo nambozi yagamba bwakuwandikakuolu wakawandiika nga 19 julayi 2012 bakayita the invisible hand invisible hand nali ndabye embabazi wali olabye embabazi nali maze okulaba mbabazi uh-huh.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 The institution should create an early warning mechanism, which is intelligence, as well as a quick response service delivery. In order to survive, political institutions suffer from what we call political inertia. They develop weaknesses. They're like human beings who have to observe a high level of hygiene to avoid falling sick.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 okay take it mm, okwata abantu mm. kyaliwo mu kinana mukaaga mchinana mwesatu mchinana mm. but what assures me mm. many people say ndinze njagala nnyo museveni but ive observed nti look adf yawambako mpondwe nejiocupyinga for seven days mm. museveni picked his k47 mm. commanded the operation gwalimwakaki ngenda obuza abasajja basita busifu abaaliyo wasigadde bakeeyo aba abakadde ndoza ndi nabusaayi nabusaayi teyaliwo yali mu vice president office balalego mm. musobere yagenda eggulu neyebakayo for many years twagenda okuddekanga nembwa tezikyatutegeera amalevu gali bwegati mm. ona pito yali aganya ogenda mu traini ngaabeera balalego mm. koni gyali batta abakazi wano museveni pikit is chair nagenda entebe yatwalako kayula walaba mm. kayula agenda naye mm. walabako tumukunde minister security nga agenda naye mm. he talked to the fesant abakazi baddamu bata nabina ebyokukwata abantu bigenda kugwa the problem is inijati ebyokukwata abantu biri mujati biri mujati era naweereza general narration message simanyi oba yagisomye ne muganda narration have made a very big mistake mm. the army has a spokesperson mm. why do you say that mubayina mubayina oba manye obonje gwe mm. narwesha kan tubayina bebakutte mm. as who gori ku state house kitekeza museveni yakulagide i sent a message to her leave this woman omwogezi w'amagye ayogere yes but if you come up mm. gwe to overrule the other woman mm. then it has shifted from the army kati kiri mu state house kiri mu state house yɛtɛbansɔbi e, i think she didn't believe that it was me na mono te bad man mm. i'm an asset of this state this government mm. that's why mm. njagala okubibaza aba security mm. all my residences are protected ate kinyonge nomanye ntuula nabo mm. kati nga wanewazana wenasuze wano ize mugisu mm another one is a Munyankole, another one is a Why do you sleep? Why do they sleep outside to protect him Uganda? Who comes from Rakai? Erono Gundi ono ono simanyi ono lokecho lokechi eh lokechi mm. mm, mm. yagambye ndi abaserikali mbakume bulungi nze buli makaga ngegalimu enyumba yo muserikali era olwokuba wano waliwo space nto nate nga emotoka zange nyingi mm. to create space for these soldiers i had to buy a mobile tent myself mm. tebayinza kusula bweru bakumaani bakuma taata waabwe waliwo batabani bange abasula waawo mm. Eh, security nga oyina nyingi kakati hey. Eh. nze mbabulya nembagamba mm. nti situation eno twali tugibaddemuleka amanya musekasaying mm. for us in political science we say a similar situation emerges but with the different key players mm. amanya musheka says a situation that fools make mistakes other, other fools, fools made, made in the past, in the past. And a situation twali tubaddena ye yakwata kwata mpanda gali biki ebyo in the 40s eh. kamba hey. Hmm. in the 40s buganda went through especially in the 50s when Mutesa came back. Mm. Bargain and never you gave a gand. Wateka wo mkono, wateka wo uchi, gwetuja kuta, wateka wo mkono ndi mtesa wadda. Waliwe gombala bajita yebu sukuma. Yebu sukuma walieri. Eh, umwame we gombala ya gandi mtesa wadda. Mm -hmm. Tade wo mkono guwangi. Mm -hmm. Mtesa led the delegation of hooliganis. Mm -hmm. Na wakupa wo umwame we gombalo. Na ajire kanga temuli mundu. Kakati because of this terror in Uganda. Mm 40s 50s abangereza colonial government yaleta abantu babiri wano bemutamanyi mm. very important who played a very big role in our politics omusajja abangereza baleta omusajja senior police officer babaletya ba sergeants mm. nga bamwita ruboti ruboti ruboti abaganda abaganda bamumanyi abakadde mm. ruboti mm. came here to solve mother, mother cases mm. ruboti bweyajjanga ku kyalo nga kuliko emada e case mm. ngaagenda naafuwa emindi ye bwati yayina emindi mm. nazibiriza amasedekikasalu rubot naafuwa emindi naye nga bakuntumi emotoka baziyitanga tende oba bakuntumi mm. bakuntumi bakuntumi akuŋanyiza ekyalo kyonna waliwo emada ki emada case bakuntumye gondi rupoti ngaafuwa emindi ye najifuwa najifuwa najifuwa bwe yazibula bwati amaaso soka olinde kati ngaabafunye mu kuzibirizaawo n'okufuuwa yajja nga alina information eee. robert nga bwabatwala eh. he comes back the following day uh-huh. nabaga nti abo bebata robert mumubuuze mu 60s mu 50s eh. a man called robert eh. who was brought here by the colonial government to solve mother charges mother mm. cases mm. kati eyo mwawulira wala ne museveni agenda n'atuula n'akatebe k'entebe robert bwe yakolanga yagendanga okujja information nga yagifunye yonna kati abaddugavu ne bagamba mm. nti omuzungu mm. ayogeza omula omuzimu gw'omuntu era nti bo bebalowooza kati mu buganda buli lwolabanga omuntu eh. nga bamusse ne bajjamu olulimi kyava ku luboti nti omulambo gujeemu olulimi guleme kwogera yaguse gukyava ku luboti eh. luboti yajanga ku kyalo bwati naye nga yafunye edda information i know how the colonel police used to get information myayino ah, ah, yagifunyanga ati atubbano ah, tebakisobola bano bali basente balya sente eh, abajja ati balya sente nebalowooza mbu abalala bajja bakolera hmm. kubanga the moment you create numerous security organizations mm. nti police eremeddwa tokosobola gobaakulu mm. ejo nojijjayo mm. nti tosobola kufuna bujulizi mu bagundi mm. babagula ba prosecutors dpp's office kambatwali mukoti yamaje mm. failure to solve this one you add on more problems problems and institutions mm. where you see so many institutions mm. dealing in one problem it means mm. the the president of person in charge cannot discipline the earlier ones mm. ogoba otya akulu munanga nti akulu ye senior most senior lang officer but that that she solve lang problems matters mugoba agende mu ambassador mm. kakati omusajja omulala bamwitanga pia gulamu piagulam bamuleta mu sixes kubba bululu was an expert in rigging elections the british government brought a man called piagulam mm -hmm. to rig elections twali tugendamu okufuna prime minister agenda otutuusa ku bwetwaze hey. Eh. mm. kakati e, nti bino mm. nze mbabuulya nembagamba kakati kana katabo okalaba mm. nabagengenda basomera butabo busatu kampala for money or, or for, for better. better 15 years ago kanzigyewo obulango buno tutandikireawo okyali kukikumusatuli kukikwata bantukikwata bantu n'ekiwamba nti this is 1983 ezeemu as about a fairy to hand the simple matter mm. concerning the influx of bayekera in the city mm. they also have fairy to handle mm-hmm. bano abaana bano mm. bano abaana bwe bawa enkumi etaano etaano ne bajye badi plan b abesigizimani eserye abakyoli batandika okukyawa olutalo obote naleta lefunanti kano ogole mulango munne the argument was that langes were enjoying in a state house in a republic house as acholis were dying on the front line hmm. kati obote nagani no mm. let us prove to these people that even lung is a warrior. Not in a different canogole, an irangi, not is a smith upon a chuck, a fellow lungi. Never now the North Korean commandos, now from the British advanced missile training team, now from the Tanzanian training missile training team. Mm. Never training it about just a mutual issue. to flash Museveni out once and for all. Out of the way. Kind of Museveni are reacting and I can have civilians in Motuviri. Mm-hmm. The resources we have. za kuruwa kuprotekitinga fe mm-hmm. mudemu tudinamusinge mm-hmm. nti otwalutulemye so we reserve the resources kati abayekera nibayika bangi abava mu nsiko eitasiri nebayika mukibuga nebayika ruddawa mm. naye nga go bano abajasi bobute nasa intelligence nga jja ati naani mm. tebamanya museveni kyagambye these people it was a strategy mm. this by encroaching on our resources mm. let us tell them to go back to their respective villages mm. but denouncing nti olutala lutulemye mm. and we reserve the little resources we have mm. olwokuba nti jja ati nenasayikisa era ekyo jati teyina asefairs to infiltrate aba abaana kubanga baba bobi wine mbabuuza mbagamba ndife mu baganda once you say hunting dog coming back into your legs has sighted the level part on the tree or a python njagala mumbuulize i want to challenge everybody in intelligence how come that the music industry that was pampered by the military jeno kayanja nga yali mumaje yali mubayimbi museveni abawadde biliyoni kumi museveni abawadde biliyoni kakagombere kavayo kalina omuntu okukalinga biriganya yalemala kakati tell me i want to get an explanation from these side generals mm. how do how explain the contradiction that the media that the entertainment industry you nurtured mm. is the one creating trouble for us what was their intention is nti bo mukubeera nga be bazimba entertainment industry eh, yabaddukako etya yabaddukako etya eh. tufunemu obuzibu uh-huh. eh, mumbuulire mm. who was controlling the entertainment industry in this country gaali maje eh, eh. wama twalabanga nabamu bayimba bambadde ebyambalo byamaenga eh. tugamba maama okambabuulize hmm. singa mubadde nga mawanga malala hmm. nga you have a competent side mm. you do open up a file on the desk of, of radio Mose radio all of these people are contacted to uh-huh. stand for the presidents and jose so two people stand prominently joze mhm. waze kugraduate mhm. ono gonde mazongo toize graduate mazongo to hudaman yes hudaman owe mawokota when this young man was killed mose mose radio famiry mhm. mm. ye yantuukirira ne baŋŋamba nti nengoye bazibba naki bajiewaabwe ne bajjayo engoye ze ne mugamba genda ogabe maamawo mm. akkiririza mu byaffe mm -hmm. nzigyeyo omuzimu gwokuba abamutta okuba ku siteegi mbamalewo sokolinde naga nti mulokole wali oyagala kweta loko psycology amaanyi gali agekabuuze kano <laughs> ako kyenkakola kagenze nekagula abaredi pepa ne bakuba sitole ssatu eh. ez'omudiriŋanwa <laughs> nembakubira simu nembaga nemwekyemuzanyirako mukimanyi eh. baayodde abaredi pepa tebali kiddamu okolayo omwana wa red pepe omu yeyafudde ebitategerekea nkugambye mbu baagala 3.5 billion ngaozijja mubaki gwolumika enfudu 3.5 nga bazagamwanmbu bebatabikuba mbu balekeyo bikuba airanga red pepe nembagamba bali abasajja bemuzanyiraku eh. mbamanyi eh. naye enentu yepusi hmm. yeyagiddedde ebyo kale mulabe hmm. akakasajja -hmm. kagame yakagoba bane bakalemera do you know the trouble eh, that, has, eh, that boy has created with these people eh. mine were just allegations mm -hmm. kakati babikubye mu red paper mm -hmm. hey. Eh. naye nga niyabizadde naye baayo de okyola tamanyi nono the rion of mogadisu patulo zinawe zavudde kabangali ah, ah, ah. nezijja zizingako redipepa muddakiika buddakiika ne babatwala owa redipepa nasomera omusango eh. bamubuuza ali munzikiza bwati weridiogetiratidocoment <laughs> owa redipepa yabadde abikuba tebali biddamu yaddukanya omuddo nga talyanga ku guliini <laughs> nabakubira baredipepamakolo kavuma ayeye mbu makolo kavuma mbu yese malubega ekibibi mbu bagala ubalyamu sente eh, mwe eh. mwe eh. ate omutima gwa ate gundi oyo makolo makolo mulamu nnyo omutima bagala gwabasiramu ogutanenya okuwalaki makolo kavuma <laughs> isimalebege ekibibi bakikakasi aa makolu oba abasajja abo babba ku mutima gwa maamawo eh. oba amawuggwa gwe batundagago mugende mubalyeko sente kyogamba waliwo ababawolereza bafunye ah, ah, eh. ah, milioni za dola biri kati kanakafere nekazitegera nti kagalo ziryako kwekwata dokumenti bali batwalidde purezidenti naye basesemeza owa red paper bamusesemeza obusanga tanalya greens ne dokumenti eri mu mukondo gwagasajjako ne bagimujjako gwomanye okubeera mu nzikiza bwoti naye nga amaloboozi ogawulira where did you get that document uh -huh. kyebabakoze amuddemu gundi kakati ezo ensonga ziri queen wa bungereza yabagamba yagamba diana namuyita namuga diana mwana wange oyagala okusanya obwakabaka bwa bungereza owasiza ofumbiddwa mutabani wa alifa fayadi alifayadi twamu mu butuuze wano musiraamu mm. abaana bagenda okuzaala bebakabaka babongereza babeera batya ne muganda waba omusiraamu nga dana agamba amugatusoyosupulize mbw ayina olubuto kwininamuga mhm. nti owange mm. obwakabaka bwojolonga sibufuga nzekka waliwo nange besifuga ababwagala benze <laughs> eyatta dayana eh. yali ayina okuba nga bwegenda okukuba ekisenge tageti mita nya mm. gane bags zivayo nezikuporotekiti yavayo mm. walaba benzi egwebeyi mm, mm. kisimalibege kibibi kale mugendeyo makolo kavuma waliwo akajoboja emisana ako mbubagala bali ako sente bagambye aba basajja omuntu yekka gwe tugenda okudiringa naye aliogu tamala emirundi temukkiriza mulala yenna kutwereega mu bizinensi yaffe kukubira akatambi wano bayodde owaredi pepa yapamye obusa nga tanalya kugulinkugambye pikap gwe eh. okyola bwalaba pikap za polisi aziyita zize eh. nze abasajja abo nabatya bakuba mukampala mumeting abo nebagala olugudo ennaku ezi nga basula mu hoteri mukampala bakyusa bukulembeze <laughs> obwakyo bwakabondokaabwe ate <laughs> museveni amanyiiko omunaana bokka naye bali bameka president nos only eight basukkamu aya aya eh. gavumenti namba nze kabangaliza abwenzi mazi eh. si za gavumenti ziriko mumaaka eh. bareidinze red pepe mu dakiika ne bamuyoolamu nengalabiye nga bwenamugamba ndati pepa izo bidam mbu 3.5 biliyoni ngani yaje kuwa eh. batunda kwa mutima gwa nyoko gakati nabagamba nembagamba mukatabu kange fitini yazego nembagamba nti the obote government mm. first esimila situation that this government is facing yes nkugamba mm. bwendi mukatabu kwange mm. while examining the issue of kampala It is pertinent that we de derive a ritual into the past. In 1983, top security officials of the ruling UPC government and senior army officers convened a special meeting to review progress over the way in the Wainiruero Triangle. Top on the agenda was to analyze all theories explaining why and how NRA guerrillas and Yoweri Museveni we are gaining ground and threatening the survival of the government. The National Army, UNRA, was suffering heavy casualties at the battlefield, and this was adversely affecting their morale. A number of them became reluctant to venture forward to the front line. Besides the high death rate was causing ethnic tensions, soldiers from Acholi sub-region complained of being sacrificed as they died in more numbers at the expense of the Langis, their Langi counterparts, who are enjoying the comfort of the public House, today's Bulangi. Among the theories tabled in that meeting of 1983 was one suggesting that the general poor strategic responses to the conflict would within a short time help NRA transform into conventional army capable of occupying the country and defending territories. This, they observed, would lead to balkanization of the country. The fears discussed in 1983 meeting were later reached by General Tito Okeru in 1985. After the failed Nairobi peace talks, peace talks had a time off to brief editors invited commerce in Kampala International Conference Center. He explained that he had refused to append his signature on the peace accord for fear of dividing the country along the lines of North and South Korea, as I've earlier explained. The rebels, political wing, NRM, had established an interim government headed by Haji Moses Shigongo at Masaka to govern over the liberation areas. therefore the special meeting of 1983 by government upc government had rightly foreseen a scenario that nearly came to pass in 1985 but in what they thought would be a better strategic response to stop it it is resolved to implement the messages number one bali bategedde mm. tiabayekera bayingidde kampala mm. I already say I helped about me and Gombia were sent batuwereza abaana bakadogo nga balinga kikumi netubatwala mm-hmm. mu afulo studio netubafunira gond student ids afulo studio yali awo bombolod mm. nga yono mukodomi wa kabaka mm. yafiira mu accident Mm. but what surprised me is widow came to me nga bimengo bagala okubba ettaka lye mm. this man accommodated the kabaka nga talina wasula at mm. that time mm. bamusasula bubi mm. bali bagala okubba ettaka lye mm. she came to me omuyinzi mbayamba ne omukazi ono wa gundi omukazi ono wa namulwanirira nga bamutwala bamusiba ngenda okulya jjo nga bamugyeko omusango nemukubira nti owange Eh. nanga nti ah. onowa equal opportunities commission silvia antandi waliwo esajja waliwo esajja baliyita mpisi lyali likolagana netumwebaze mhm. ngaoyo omukazi afunyero gondi foreign aid mhm. bagala bazimubbeko bagulayo ekizimbe mhm. i rapt the woman yagenda newakadaga nebimulema i rapt the woman namukubidde esimu nemubuuza nti wayo okyaliyo egyendi eh, muzeyi savedm eh. mm. muzeyi savedm savedyo was there mm. you cannot even ring me njakukubira hey. Eh. that's why i believe in the bible hmm. nti mm. abagenge tebakomawo kati ono mm. oyo ogundi oyo dodoviko nze navayo nembaga nti ekanisa e eyomundeba bebagyetundidde abakyakyo of uganda museveni alagira nakalema akwate dodovieku nga mwenyina wa nakalema senior police officer yalagidde bakuba kanisa nsasira museveni nsasira museveni dodovieko yankubidde ku simu ono gundi ono kikyonkyo nabagamba eh. nti namuganza hmm. ne maama kajanja mukaseninde mm. Mm-hmm. beba bakolagana nekichonjo bali mm-hmm. bagala kuinsa itinga mu 7 mm-hmm. ndi sali yakubyao mu 7 yasasule era sente ba etaka eh. yali ya kichonjo mortgage yali ya na na masole najitwala mu banka mu 79 kichonjo najigulayo kichonjo compensated everybody including bobwa in his brother mm. kati yao bagenda kuluwanaga na banamuganza ate sente zebakimyeanti kyenkubuulira eh, anti kyekyonkyo kati olutalo bwe lugenda okubeerawo eh. abo bonna be mubadde mulaba lukwago batwalira tenti ne bubi wine kibaawo these are foreigners were put there kikyonkyo compensated all of these people maama kajonjo mukasininde yali atabaala kampala ebyo biri mu kampala byali wakiso naye kakati noyo meda tagenda kunkubira ku simu naye nze nsanyuka nnyo ti my profile omusajja yekka gwe nayamba kuwaza appreciated izi mbuga mbuga namugamba nti era bwonaokomawo hmm. eh, ate embuga ekyanyamba kakka bamugoba kakka yasibambuga tomanyi nti obugagga bwa mbuga akapapula obujulizi bwonna e sweden babujjanga mu new vision mubukedde etransition nga obuvuka buli mmengo obubbi bulina kana kasajja ka new vision bagala okubba obugaga bwambuga nti bo bamutunda ebintu akabukedde kakubalaba obukab mbuga nakola amalwaliro abiri ne bagalemesa nti agenda kutunda oganise gabe batunda oganise mbuga liri enombi byonna bino biri mu gavumenti yotamal mbuga baali bamuguza pikipiki gyebakuddemu ebyuma yali emuse mbuga nagula nagula ambulensi ezinya Mm. nezibula zitongoza nga zikulidde ekyalo mm. bana abasajja mbamanyi bagula olutalo kuwe batasobola mm. omanyi nti ako akasajja genda okabuuza akamwenda mwenda yandabako mu motoka ye mwenda somi eneyezeveeko kati wagirimu eh. ate otyambuuza eh. how did you enter my country from home uh-huh. nasirika uh-huh. nakikuba ekigo nakimala teyaliko na insurance ngaovuddemu yandaba nga nkulosinga oluguudo ate nga otudde mu motoka mwenda bamuleeta mu ddwaliro mhm. yansangamu muki the man is there the man is there agenda omubuuzi nekakwate ekitanda bwe kati it was onle mwenda kuba osingi minde room genda okabuuzi abalanga tebakulaba genda okabuuzi mutuyita bakuzannyo naye ngaotuukayo otya bakulako abaana bano bakyuka omuntu gwe batasobola jjababamalewo waliwoyali gwe feroship ogimanyi feroship mpulira gwanyogera nti feroship profesa mpulira profesa mhm. yabagamba omuprofesa of psychology aba obusaved that man you are not fighting a human being eh, balwana naki set with him ne bagaana profesa yabagambye nze siri listed sikulangako bintu mm. but I can use my knowledge mm. talk to this man and compensate him eh. gwe mulwana naye si muntu ewaffe ewaka waliwo omusajja mpaka singa bamwita minaani minaani abantu bagendanga ne balowooza nti bamuzaala waffe boga mirundi minaani ani tebiriiyo mirundi linnya lya nkima lyabaganda bali abasajja batuuma minaani mwana wa mwenda hmm. mibuulo mayofite mm. Mm. balundi balina amanya gaabwe mm. tenemu akode era nemotoka eyamutomera motoka yamutomera ngaakaddi deke mm. mutumi nti twatomedde omusajja ekaliisizo naye bagamba mugandawo muteeke sente ku meeza mm-hmm. minaani baali bamumanyi ne minaani yabeera ewaka awo ewaffe nga tubeera naye nnyo yeyatulera eyakolaki deyatuwaliwo gwe baliitandalira enzi yalera maama kale yalira mama wafu nendalire nze nange ndamulabako afudde gundi mm. katika minane yako katugamba timwiro achufe tuwanga denti nedda nti ezi malaika batutume bulundi tetuliyo kakati twalaba ekipiira ewaka nga tukola zomba nga abana bakola zomba mm. kati twajjayo omupiira gwegaali mm. e, nempiira tube eyomunda mm. kati mama bwagiraba ku ttaala tadooba nalowooza musota, musota Hmm. nayita minaani era ndijangu okuba omusota nakakuba ekipiira nekakuba ekipiira nekakuba nakabuuza neminaani omusota gwokuba ogutafa eh. nekakekebe maama mbadde nkuba kipiira <laughs> kagati bano bano abanwanyisa bo eh. balowooza nti bakuba muntu eh. amunoti human being nkubuulire abakubuuza feloship omanye amaanyi gayo fellowship includes who is who in uganda minus museveni uh-huh. sijikubena enjiteka kutaka asijikubye walabya omuntu agaana omulimu n'agaana ndabategeeza siyinza bawe escape root hmm. njagala gende wange kakati nkubuulira eh. eh. negaakakati nkubuulidde i divert naye hmm. main issue is nti abayeekera baali mm. bayingidde kampala mm. olwa directive ya museveni mm. kakati aba upc batuula mu kinana mu esatu bagamba mm. mm. therefo the special meeting of 1983 had rightly forwasin scenario that nearly came to pass in 1985 but in what they thought would be, would be a better strategic response to stop it resolved implement the methods mm. abayo pc situation eno bagifuna ku mukinana mwesatu mm. eremye jati mm. jati yekozinga trap jati yewamba bana abantu yebakwata teyina direction but me i knowmuseveni asolved problem problem ojja kulya ekinagwa mu jati nkubuulira number one the upc decided to deploy more langi officers mm. and men at the front line. As the senior Langi soldier, uh, uh, uh senior Langi soldiers, Lieutenant Colonel Agole, Agole and the Army Chief of Staff Smith upon Achak would undertake more proactive roles than reactive roles to dismiss the allegation that the Iranians were not good fighters. And in many cases, actually women had actually actually men soldiers had married many rangi women mm. for their hard work mm. in fact i state here in one book mm. nti obota had tricked baziri okero mm. agent bagenda kutesa bamuttire mukku mm. kuba baziri okero yali amaze okuwamba mm. cultures of arms ezaligenda mu southern sudan nga basitwalire spero yene bazikuwata mm. kati bote nabaga mujje tutese mm. an actually woman a rangi woman was married to a senior actually officer naweleza message mm. ewa Basili Okero mm. if you are coming to meet Obote don't come with our merit teyaja Basili teyaja mm. nkugamba number two denying the rebels access to recruitment grounds by closing down all Banyaranda refugee camps in the country number four deport all banyarwanda refugees back to rwanda sokolinde ezo zonna nga measure zigendeddwamu olw'okuba abayekera bali bayingidde kampala yes. museveni adispansins mm. abantu bakomewo strategy uh -huh. to reserve the remaining resources uli abasirikale be mm. bano mm. like now nti bano mm. batidde bano abaana mm. nti okulonda pulani b yabesije mm-hmm. i want to assure you mm. nze ku lunaku olwo mm. abaana abo lwebediima i drove myself alone sivuga motoka yavumene nga nyambadde bwendi kyobola nze ndi musajja mugezi nabakubira ebintu bino babigula abenaleba nabagubira tisa tebazigula sibirabayo pulezidenti yabaga nti omusajja oyo abadde abyambala obujosi bwomulenzi oyo nabiwamba naye mboka ezimukubiddwa olaba noyo atya yawereza mesagi nti aa kantekeku akawunti yemiliyoni lukaga nsonyiwe olaba noyo atya emboka evuga emboka evuga emboka emuvugako <laughs> kakati nkugamba ndikujesingi eh. the city mm. all of the all of the four strategic the strategies mm. we have to take immediate effect mm. upc leaders in western uganda instantly embark on expelling banyarwanda from the region mm. the exercise was implemented mm. with a shock and away approach mm. and as a, an earthquake mm. tremor everyone felt it at its peak inevitably the politics of conflict of interest veered its nose. The wife of the then Speaker of Parliament, Mr. Francis Butagira, became a Munyarwanda, and Butagira found his wife in a refugee camp. Mm. Responding to the development, President Milton Obote, while addressing a press conference in Kampala, said, I quote him, having kept those Banyarwanda refugees for 50 years, is it a crime to politely in inverted commas ask them to return to rwanda ekyali mm. Eh, mwankole bagoba abanyarwanda bonna mm-hmm. mukampala mm -hmm. mm. pawulo muwanga nateekamu bacomputers ku strategic places mm. abakwata abantu pawulo muwanga naleeta panda gaali mm. ayoola abantu nabatwala bano babaitanga ba, ba, ba, ba computers mm. abavudde munsiko babalondemu panic mm. as theyare panicing now Mm. nakugamba this is how a supposed lewero thought out strategy against nra back fired instead of denying the rebel movement more recruits many voluntarily joined this mm. the banyarwanda mm. bwebagenate nga bali balimba mm. basajja balubehayo mm. edward lubehayo baji wafe raka yine bate nte nitu batirayo mm. kwa hiyo naga nti abanya rwanda bibabasi mm. there was a big struggle in western uganda in angole mm. they had mm. created UPC Sayas UPC Syndicate UPC Nkomba UPC mm. Mfungulo mm. to limit the consequences uito joke who was a soldier we are lacking now mm. asano uh, the president must identify Yoito to, ha to head JAT. To limit the consequences, Oito Joko hurriedly convened a meeting for all Kampala workers. Beside being um, doing Ameroros, Oito Joko was also the managing director of Coffee Marketing Board, the, the quasi-treasury for the UPC government. He thus enjoyed unfettered access to all funds required of any project in his and government interest ndoza ayinza kuba sale yayinza okukolaki he badly needed to enhance his image before the masses and perhaps distance himself from some of the obote and people policies using the coffee board assets he undertook a philanthropist lol donating int donating interest free loans to workers to organize and formalize their businesses. Oito Joko also took charge of the popular coffee football club. In addition, he formed a group of computers. Paulo Mwanga formed a group of computers, inverted commas. These were former rebels who had deserted the NRA. They were stationed at strategic installations like vital road junctions, hotel lobbies, taxi parks as well as rail stations byali akola, and border posts the assignment was simple pinpoint at the former counterparts in the bush then security operatives would follow them up arrest and confine, confine them they revised the strategy reduced tension in the city making people feel go about their magendo even though only during specified business hours. This would continue till 1995 could deter. Oito joko ya gana timugo baba antumu kampala. Oito joko na ita bakubibe engato. Fwe twajira mukampala. Mm -hmm. nga mm. mulimu ebintu bibiri two features mm -hmm. mwalimu obubokisi bwa national lottery Mhm. national lottery kali kali kaluka gwanga jada muubira bibulabi eh. national lottery mm. one of the ways which government used to get money by not printing ngaba no bakola mm. okuba mm. ba printing ngani batwala nabo ni batwala roleza mm. government used to resort to the public mm. ogula akaluka mwaka mulamba mm. bagenanga ku constitution square ne babala nti gwe jangu nawe jangu nawe jangu mm. ne mm. bakwasa enamba enamba eyo gyemukoze abantu mukaaga nga yewangudde akalulu temwalimu bubbi mm. sudir we yakaleeta mm. ne bamulwanyisa abaleeta jata yabasala baali babbi kakati bwewajanga mu kampala you found it too every shop has a box of national rotary nga kaluka gwanga two oyita ojoko yakwata abakubi bengato bonna basusainas i don't know whether the man a man called munyiriro mm. akyaliwo mujirira abeeranga capacity building ekyo ekizimbo bakati kyani simanyina bwe bakiyita switch eyo eh, eh, eh, awo ah, nga ku payoniya moolo hmm. buli shushayina mu kampala oyita ojjaoko muyamuwa box hmm. n'amuwa eddagala erikuba engatto n'amuwa ekyuma ekireega engatto n'amuwa n'eddagala baleme kuva mu kampala basigalemu ate tulabye nga akalukayo bwe kadde security abantbagala ah, ah. okujjaanabagambye nabagamba nti eyo intelligence tekola abaana babawanga emitwalo ataano ataano ne kiro zobuwunga kumi nebijanjaalo ne babagamba mudde mubyalo nga mukaaba ti museveni abagobye nabomukyalo bamumakalu intelligence ikowapi abanene bebalyo sente mbw abatono babakolere where do you find an intelligence organization with a national network like isu ne babakuba baminisita bamwe bonna nga temumanyi kwenda nyumba yako kwenda kulala nyumba yako this is a problem mm. these people are fired sente bazirya abaana nze nabagambye ti president museveni akwate sodo amuteeke mu kampala nga alina woofiisi sodo naye ategeere sodo aine kaguta yes abadde yesimbyewo eri information gyagenda okufuna museveni ejajewunyanga museveni eh, eh, nze miso hmm. miso information gyewa museveni waliwo yali yajemuwadde nabano benyini bakkiriza hmm. when you go to him will play tapes for you hmm. waliwo omusajja yamugambye yamugambye nti that not your voice mm-hmm. it is my voice okay go home for two days and come back and advise me if you are the president of Uganda mm. like me and I have information against you like I have what would you advise me to do eh. <laughs> Mm. Eh, mm. Mm-hmm. ama nurses of this country if these killers of organs mm -hmm. bali tebanereka te, te kukungo ba mu state house tebali